するしないそれでは今回の匠ご覧ください。トン2曲開始です。皆さん手配を開けてください。 キムさんは本日曲、なんちゃドラは急走です。こちらの手配。うん、あのー、全曲と続いてハイパイゼロメンツなんですけど、うんうん、全曲よりはずいぶんマシですよね。かなり瞬付系の形悪くないですね、はい。そうそう、両面がまず2個あると。で、えー、6、7、7、8、7っていうね、3色で9枚必要なうちの5枚あるんですよ。1、2、3、4、5と。半分超えてる。9分の5あるんで、これはもう3色は 絶対見ながら、はい、えー、高い手を作ると。はい。はい、今回は仕掛けていくところはまずないですか今回はまだ泣くところはないですね。うん、で、まず第一つもが何でしたと。はい、えー、これで、本一の可能性も出ました。うんうん、はい。まあ、とにかく高い手がまず大前提、ベースであって、なんですけど、じゃあ、本一と三色、両方見る一打がね、あるかなと。 ダチーはね。そう。やっぱわかるよね。先生方式わ、かるよね。ダチーはなんですかそうですね。はい。もう本当それぐらい、あの、価値がある手にしないと、意味がないんで、これ7から切る方って何人いるんですかね世の中に。そうだよね。あの、ね、初心者、中級者には絶対教えないですけど、こういう。でも、うん、キムさんの思考知りたかったです。そうなんだ、はい。そうですね。 あの、やっぱりね、高い手を作るっていうのは、本当に意味があって、この協会ルールの丘、順、トップの順位点が大きいルールでは、トップ率をとにかく高めなさいと。そのルールにおいては、あの、高い手を1回上がっておくと、8000点とか1万2000点上がっておくと、それ以降の打ち回しがもう本当に楽になって、選択肢広がります、ね、そうそうそう。1000点、2000 2班、2半3班を積み重ねてても、平地でまくられちゃったりして、トップ率そこまで高まらないんで、E 班、2半3半を上がりに行くのは、一旦大きな加点した後でいいです。じゃあ今もう大きいのを目指すために、はい、はい、そうです。勉強になりますね、はい、これも。で、次がね、あの、満品その上目を引くのか、自敗とかを引くのかでね、 本一なのか3色なのかが決まりそうですよね。いや選んでいけるためにこの7から切る。うん、うん、あと、 <laughs> 小さなメリットでね、はい、あのー、第1打中1に一言、まあ、怪しいは怪しいけど、うん、将来、ウーパーワ1、老朽1になった時にね、あの、ちょっと出やすくもなるっていうね、はい、はい、小さなメリットもあるんですけど、うん、これで、本一になる可能性が少しアップしましたと。はい、はい まあ、ただ、なんかもう決めるにももったいないですね、はい、今そうねギリギリ3色はまだ残しましょうあのー、薬杯が重なったわけじゃないこのあと結局自敗本一に向かったとしても、うん自敗1枚も引かないと結構ね泣いても本一ドラ1、ね、マックス3班だって。薬杯本一ドラ1の4班か、うん、薬杯のない本一ドラ1の3班か、 残苦か発戦かは結構違って、薬杯重ならないと本一に行く価値はあんまり高くないんで、まだ本一一本にはしないです。なので、もう、チーワンチーピン、パーピンちょっと選べない、切れないんで、まあ、消去法でまあこの辺になりますよね。おたかそうですね。はい。はい。今回親がね、座布団から切ってきたんですよね。いいところに目が行くね。 さすが日向。みありがとうございます。あのー、まあ、三巡で判断するべきなんですけど。ね、おっしゃってましたけど、ちょっと気になりますね。はい、もうすでに、すでにエマージェンシーです。はい。 <laughs> あのー、ダブトンを切った親は、もう自敗が孤立で残ってるわけがないので、自敗が残ってるとしたら、トイツ以上、うん、2枚か3枚。うん で、それかも自敗がない、全部崇拝っていう。まあ、どちらにせよね、もう整ってるんですよね。第一打ダブトンは、だから視聴者の皆さんも、親が第一打ダブトンだけは、かなりエマージェンシーだと思っておいてください。気にしてください。はい。これでもう本一です。 <laughs> はい。予定通り、南本一ドライチ、8000点、はい、上がりに行きましょう。ということは、えー、まあ、チーマンがいいと思います。えっ、と、もうすでに、 えー、マンピンソー、あ、マンズピンズどれもいらないんですけど、はい、えー、まあ別に無理にチーピンから切る必要もなくて、ね、まあドラ重なりもね、うん、あ、ドラ重なったりあんこったらね、この両面もちょっと大事なんで。まあチーワンが安全なわけじゃないんで、ね、まあまあ、そうそうそうそう。で、ただ、パーピンなんかは割とね、残してもいい。うん。残っててもいいんですけど。うわお。あ早くもリーチが来たのは下茶。うん。 で、これ一つね、よかったです。はい、あの、本一、うん、本一に向かっておくメリットをちょっと話せたんですけど、はい、本一に向かってると、やっぱりね、自敗が残りがちなんで、あの、折りやすいんですよね。手なりで進めてると、ただこの白髪あたりがチーマンチーマンとかになってると、安全杯少ないですね。そうそうそう。そううん。白髪のリリはい。もう、あの、ベタ折りの一手です。安牌。まず安牌。 かなり大きくこう手も最終形は見えるんですけど、うん、先にこう攻められた時は、うん、はい折り締めます。はい。あの、8 <laughs> これはもう明らかに10曲中の7、8曲降りる曲ですよね。ありがとうございました。はい。そうです、ね。 じゃあこうなるとレイジ対応もそうですし、はい、残りの2人がどう来るかが大事ですか、うん、そうですねあでもなんかちょっと <laughs> そんなことないですかこれねあのー、行きたくなる気持ちはあるんですけど、はい、昔の僕だと10年前の僕だとちょっと初ぐらいね切りたくなってたんですけど初も切らないんですこれはもうチーソー一択です現物だからもうほんとねバレない 生えない。や、 <laughs> そんなことない、そんなことない。10年前と今で何があったんだって感じですけど、いあったんですね。やっぱりね、麻雀、いろんな人の麻雀見てて、あの、まあ、僕自身が打っててもそうなんですけど、負けるときってやっぱり宝珠で負けるんですよ。うん、基本宝珠はダメです。うん、太郎さんなんかは結構ね、押したい押したいって言ってて、ついあの人をよく押しすぎるんですけど、 <laughs> あのー 宝銃だけはダメです。せめて、リーチに通ってないを切るんだったら、いいシャンテン。戦う手じゃないのに宝銃しちゃダメだよってこと、ねうん、そう。はい。この、はい。この初なんかもうほぼ当たらないですけど、もう90何パー通るんですけど、うん、でも、これ初切ったところで、どこまで前向きに行くのよ、この穴ぼこだらけ。そうそう、有効杯が限定されすぎてるし、何杯押すのと、あと。 いや冷静。はい。かなり大人な判断ですね。 <laughs> なので、つまんないですよ。いやいや。 <laughs> あの打ってる方としても。打ってる方としても。つまる、そんなことないですよ。 <laughs> けどね、もう、ちょっと、作業に入らないと。現し、はい。もうね、僕の視界から現物以外が見えなくなるレベルで、 はい、シャットダウンするわけですね。そうですね。あ、今、リャンワンとパーピンですか、はい、ちょっと比較れますね。さあ、どっちも現物なんで、どっち切ろうか。まあ、これは、はい、はい。リャンマンはリーチ者だけの現物。こっちはリーチ者と親の現物。こっちを残した方がね、うん、後々ね。まあ、いですね。そうですね。他の方がまたやってくるのかどうかで、うん、後半の対応も変わりそうです。そう。通も通ったね。安全がね、ねそうそうそうそう。 他の人は9ピン、9ピン、シャー、うん、トイメンは一旦完全撤退ですよね。ね一度対応したように見えます。うん、うん、上茶の親も、あのー、9万9万統一落としが、はい、あのー、少し迂回してるようには感じますよね。無筋なんですけど、うん、早いリーチに対しては、現物がそもそもないことが多いので、そうですね、3巡目ですもんそうそうそう、3巡目リーチに対して、あ9万押したなとはならないです。うん はい、ただ、はい、はい、端っこで安牌も明確な安牌がないだけの可能性もあるんで、はい、うん、また今回ねキムさんがチームは2枚切ってますからねそうそうそう安全度高めだよね、端っこでもし親の手にチーワンもう1枚でもあればね、ワンチャンスだしね。二巡通せる範囲ですね。うんうんうん、またチーピンも通りました、ね、通ったね。そう。 <laughs> 尽きないですね。そうそう、今 G ピンパーピン現物になってて、 老僧重なったことで三統一になってます。これでね、ちょっとチーピンパーピン落として将来、チートイツ、ドラドラ、メンホンチートイなどいろいろね、ちょっと夢あふれる手にはなるかもしれないです。はい。今度、両層ですって。で、あのー、5 <laughs> 巡目の Q1 時点では、まだ安牌も少なかったんですけど、はいうんうん、そっからさらにパーピン、数層、チーピンと増えてるにもかかわらずの両層は、はい、これはもう押してますね。 <laughs> はい。 <laughs> この症状をしてますか <laughs> はい。なので、この卵巣パーピンがもうお宝になりました。ああ、親にも。はい。もう、これは親がいつリーチ来てもおかしくないと思ってます。なるほど。はい。で、親のダマンに打つケアも本当はしたいんですけど、はい、もし今ね、チーピン切って親のダマンにロンって言われたらどうしようとか、ね、あるんですけど。低くてもちょっと思考に入るとですね。 あのー、やっぱこのルールは基本、高い手の人はリーチと来ると思っといていいです。赤がないルールで、ダマ点の高い手っていうのは相当レアなんで、そうですよね。はい。あのー、ダマ点のケアはあんまりしなくていいです。今回端がね、ドラですから、うん。ドラが2枚のピンク手でも、5800ですもんね。そうそうそうそうそうそう。リーチしたくなりますね、5800。そうなんだよ。 チューンパイです。これで、まあ、初チューンは絶対打たない、ウーワンも絶対打たないなんで、うん、うん、親の現物1個消費しないといけないです。あリリーチの現物は大前提の親の現物消費しないといけないですね。残念ながら。 <laughs> うん、まあ、対面のケアはもう全くしなくていいと思うんで、じゃあ、まあ、統一はほぐさない、チー統一 のシャンテン数は落とさないパーピン切りになりますね。はい。はい、うん。ここでもう考えるのは親が、うん、まあ、ダ点の地はしなくていいとはゆえ、はい、ダ点の高い手があったら大変なんで、今考えることはもう、神茶どうなってるんだろうに意識の9割がもう向きます。 <laughs> リーチ者よりも。はい。 そしてうわ現物の数層持ってるのにソーした、はい、でもこれは逆に、ノーチャンスだったとか、ソーの安全度がなんか高い可能性もちょっと出てきたんですけど。でも順番、絶対降りるのは逆ですよ、ね、普通逆だよね。うん。やっぱりソーが僕に問いつつ、別にソーシャンポンで、ノーチャンスとはいえね、はい、別にソーがシャンポンで当たる可能性も多分ゃんは分かってるはずなのに、現物の数層があるのにソーしてるんで、 もうこれはね、本当に、ダマテンケアちょっとしないといけないかもしれないなあドイツ増えましたよ。ドイツ増えたね卵巣 <laughs> が全部増えましたね、はい、そうね。まあでも、イーソーとかハツとかチュンとかね、本当に、放充率は本当に低いんですけど、それでも、それでもダメです。はい。まずリーチの現物は大前提です。もうリャンソーしかないね。リャンソーを切るしかないです。しょうがない。ないね、はい。何も見えてないし。 さあ注目が集まってるのはリよりも親です。はい、親です。 <laughs> 次にまた何がね、出てくるのか。そう、そう、本当にね。にね。本当もう今、意識の九十五パーが向いてます。親 <laughs> に。のりャンは現物です。これは情報が出てこなかった。はい。数層現物。うん。まあ、これは、ね、はい、三枚切れですね。リャンソも三枚切れだけど。いや追いかけてくるのか、それとも闇なのか。 いいシャンテンなのか。そして全く今回スルーされてるのはまたったトイ <laughs> はい。もう2%以下私の意識。まあ、 <laughs> リーチはもうね、もう考えないんで、ゼロなんですけど。99対1ぐらいですね。 <laughs> もう統一落としでしょうね。統一落としかも、はい、アンコ落としか、はい、そうですね。お、 かみちゃんちょっと悩んでますね。こういう時は僕は結構どこを見てるのか目を見たりもしますね。今どうでした見た感じ。今、かみちゃんの発を、あの、しっぺいちゃんの発を見てたような気がしました、ね。そして、はい、を切りました。うん。は、と、ワンチャンスですね。そうですね。チーソーが3枚見えてると。うん、まあ、押してますね。はい。でも、つもぎりでしたね、つもぎりでしたね。まあ、もうこれ、ダマ点入ってる、ダマ点が入ってる可能性、ちょっと 出てきてますね。少しでもそのパーセンテージが上がってくるとより慎重にこう選んでいくわけですね。はい、最後まで大丈夫かどうか。うん、はい、予定通り統一落としですよね、うん、あんだけね現物連打してた人が手が進んでるわけがないので、ね、あれが手が進んでションパイの初プッシュしたってことはないですよね見たことないですよね。 今度は手出しで感想でした、はい、そうですねどう読むんですかねドラ持ってそうですよね一応ドラそばなんでリャンソよリャンソとパソどっちも勝負する人だったらパソの方が後になるのはわかるんですけど、 孤立だったのか、手に必要で残ってたのかまでは、ちょっとまだ断定できないですね。別にドラそばなんで、発想がね、あの全然、手に必要で残ってた可能性も十分あれば、全然いらないけど、ドラそばで無筋だから残ってた可能性もあって、別に、あのパソーから手配をの構成を読むのは難しいんですよ。ただ、押したのは間違いないんで、まあ、嘘を通ってちょっと切りやすくなった分、より怖い牌と入れ替えた可能性もある、ね、し、本当に今、転敗して、 定まった可能性もあるしいろまだ全然限定はできない情報ですけど僕的にはちょっと安牌ちょっと苦しくなってたんで助かりましたね。はい、 <laughs> ありがたい。はい、親の玉店は本当にもう今一番気をつけるところなんで。そしてなかなか下茶も積もり上げない。そうですね。親が今こう来るかもって中で、うん、リーチに上がられるのは別に嬉しくないですもんね。 嬉しくないけどこれは横移動はもう全然 OK ですはい僕関係ないですがそうそうそうそうそうあのリーチ3巡目時点では一旦現物しか打たないって決めるんだけど、はい、あわよくば天杯取りたいとはもちろん思ってるんですよ天杯量収入もめちゃくちゃ大事なんですけど、うん、でそうこうやってるうちに14巡目に差し掛かっていよいよもう脳天 これはさすがに脳天臭がプンプンする。すね、だったら、失点ゼロにしたいんで、横移動してくれが、はい。はい。パンワン切ってきました。パンしてきたね。 <laughs> 通りましたけど、はい、親が怖い。本当に。よかった。うん、安全牌増えた。ましたね。これ一応4統一に、あ、まあ安全牌でもあるけど4統一になったんで、はい、まあ、パーマン発と切って、なんかね、なんとかなるかもなんか天ンもちょっと見えてきましたよね。はい。 えー、パーマンとさすがに問い面が降りてると信じてあの初切ります問い面がねなんか1個でも怪しい牌切ってたら、うん、パーワン合わせ打ちになるんですけど、はい、問い面にパーワン切り遅れるのが嫌なんでねでもさすがにあの捨て牌されると私は問い面は全く来てないって信じるんであのはい重なりやすさ場に見えてる牌の重なりやすさで パワー残します。三人のその読みが大事ですね、この残し方、そうですね、はい、パワーワと初なんか本当、微差なんですけどそ、ちゃんとこういうのもしっかり考えない、はい、大事ですよねなんなんとなく形にはなってきてる、なってきてるよね、三層は三層は数層が四枚見えてるので、おそらく統一落とし以上じゃないかなと思います。うん で、さっきね、ウーマンも通ったんで、これ本当にね、転廃する可能性があります。今、親にはウーマン通るんですけど、はい、トイメンが酸素手出しだった分、ウーマンがトイメンに当たるかですけど、これも前順と同じく、トイメンは、うん、はい、全然手になってないと信じて、はい、はい、しています。いや残りつも3回でチートイツ、リャンシャンテンなんで、一応可能性あります。 あ遠い面手が止まりましたね。これ酸素取り落としじゃなかったんで、安牌苦しんでる可能性あるね。何が出てくるんでしょうか絞り出したのかうわー、ドラだよ。キムさん。あれは、れはあの、2枚か3枚から落としてるとは思うんですけど。確かに安全度高いパーソー全部見えてますし。はいまあ、はい、ってだけで怯えすぎなんですね、こちこちら側が。どうなんですか、ね、2枚 多分あれが1枚じゃないと思うんですよね。2 <laughs> 枚あれば、本当に現物がない時は切る可能性ありますよね。想像が今回ね、うん、かなり見えてます。うんうんうんうん。はい。まあでも、一応、あんだけ現物連打で、えー、絶対貼ってないと思ってましたけど、麻雀なんで100%ってことはないので、あの急走見るとさすがに、うーん、 100%脳天とは言い切れないなって、ちょっと情報修正します。トーンは3枚切れ。あの、急層合わせてもいいんですけど、急層合わせない、残すデメリットは、上茶に照らしが入ったらもう打てなくなることなんですけど、あの、天敗し、トンを残すともう絶対これ重ならないんで、うん 自分の天敗に対しては、残す価値なし。なし。はい。で、神茶に急走切り遅れるもこれ、まあ、ほぼないだろうなと。対面がさすがに急走、手の中に、対面の手の中に急走がもう残ってないことも、あんだけ降りてた人からすると、ここでいきなり急走、ションパイの急走勝負して、天敗とかイーシャンデ点ってこともほぼないと思うんで、さすがに対面の手にも急走もう1枚 親に急須が切り遅れることもさすがになさそうということでは、一応、重ねに行きます。親に切り遅れることはないと信じて。 <laughs> 実際貼ってるのかどうかもね、明確じゃないですから。まあね、まあさすがにね。 <laughs> はい、あれ。そうであってほしかったのが良かったです。その通りでしたね。うん、親はどうなんだ手出し運 これで脳天率が8割ぐらいになった感覚ですね。粘ってたけど無理だったかというイメージが強くなったか。うんはい、そうですね。はい、でそしてキムさんもここでいよいよ自力の天敗がなくなりました。はい、はい、なので完全安牌まあイーソーなんかはねずっと取ってたんで、はい、えー、リャンソが4枚見えてます。イーソーが1枚切れ。あイーソーはでもリッチさんに通ってないのか。ああ。通ってないんですけど。通ってないね。 ですかあるとしたら。うんまあそそなくはないので切らないね。なんなんでもありそうだから。こうなってくるとこの順面。まあチーソーがどさすがに親にも。いや当たるパターンないですね。ないですね。はいはいはいチーソー。うん、リーチ者の上がりなし。うん、いやー、脳天バップ払わないといけないな。それが何件か、1件です。あ あんこでしたあんこだったね、はい、でこれでまたこの急走が絶対完全安牌になったのも良かったですね大きいですねはい明日は現物親も脳天かああいいそも完全安牌になったはいさあ流局天杯の方は開けてくださいということで、リーチの町はサブローワンでした。はい、では皆さん手配を開けてください。このような結果です。 うん。親はいいし、テンパらず。うん。頑張ってましたもんね。 さあこのような結果になりました、はい、今回の曲は早いリーチが入りましたがそうですねこの時のキムさんの思考ちょっと初めて聞いて <laughs> ちょっと可愛く思いました可愛かったどの辺が <laughs> なんだかこう震えながら、はいそうですねオリルドレッツゴーってってませですねはい、まあもうリあんなけ自分の手が悪い時はねあの現物しか切ったらダメです <laughs> リーチ者に対しては、はい、甘えたらダメです かなりこうはっきりと、ね判断されてました、印象的でした、これ、頑張っててもだって、テンパれてないよね。何かあります未来。多分、ピンズがだって135578だから。級ピンすら入ってないですね。もうね。なので、もちろんあの5巡目だったから、チーソン抜いた時に、初とか、まあ、チュンとか切ってても、結果論当たってないんだけど、それでもやっぱ5巡目で、あんなけ一面図しかない状態だと、 基本転廃しないんでしかももしなんかこう最悪何を泣いてのね転廃を取れるかって、今回ワンパイですからね <laughs> 誰も本当だね誰も思ってないちょっと、うんまあ、結構、そうね、まあ結構結果論よりの話にもなってしまいましたけど、それぐらい5巡目、自分が一メンツのみ、リーチ受けてるは、もうベタ折りしてくださいっていう感じです。はい、勉強になりました、はい。ありがとうございます、はい。それでは次回もお楽しみに。